大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，崔显要牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百六十六讲，神要对你说什么？ 伸张正义，你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊。你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辩区。你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊。 你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辩屈。这里经文里面讲的八节跟九节，很清楚的就讲到两个开口。那开口就讲口，口是要来做什么呢？啊，基本上连小孩子哦，他们都懂。 为什么？因为从小开始的时候，迷迷糊糊，他们就需要用口来进食物。以后成长的过程当中呢，每一天都需要用口来吃食物，然后慢慢的啊，牙牙学语的时候，也是用口来与人沟通。所以，那口对他们来说呢，其实呢，应该是最直接就最快。 最不陌生的啊，就是用口啊来进食，然后沟通。当然，所以我说连小孩子都懂。那大人、大人、大人的话，你现在问他口要来做什么，都应该知道。口就是来吃一些食物，就是要去进食。那进食的时候，就将这个食物呢，有牙齿啦，来去跟它磨碎啦。 或者是咬断呐，然后让它更容易的消化啊啊进到我们的肚子里面啊哦，所以呃口呢就是吃东西咯哦，当然喝水啦啊吃喝哦都是用口，然后另一个就是呃发声音，那这个发声音就比较叫做啊啊就是具体一点的就是发声音就是你讲话，那你讲话啊别人听得到。 啊，然后别人讲话你听得到，所以这个是发声音。但是发声音除了是一般的讲话，这个发声音它也成为了就是一种呃演绎的或者是艺术性的啊，就是说唱歌啦、相声啦啊一些用口的这些等等相关的，其实啊就是呃从这个口啊发声音而来的。 所以，我们基本上，呃，非常的，呃，熟悉这个我们每一天都用得着的这个口。所以，呃，我们特别要强调的啊，就是用那个口，啊，是用在什么方面？啊，当然进食是为了我们生理上的这个营养，但是另一方面呢，啊，就是要强调你的口是啊。 每一天所说的话是造就人的吗？是帮助人的吗？还是呃，在当中你的话却是呃破坏性的啊？是呃攻击性的啊？你的这个口呢，呃，是呃有益处的还是有害处的啊？这是我们今天要稍微做一些的呃反省啊思想。 注意的，那今天这个经文八到九节，其实呢，它算是属于某一方面是比较平行的哦。其实八节是讲开口，九节也讲开口，然后在当中呢就讲到一些弱势的，八节也是，九节也讲弱势，所以它算是蛮平行的，呃，意义也是相同的。 那我们呃把它分成大概它是有两两种性质或者是两个组别吧，哦，那一种呢，它就是呃讲到的就是这个哑巴啊，哑巴那就是说他虽然有口，但是他却不能发声，不能发声，人就不能通过他们的讲话能够跟他有很好的沟通。 所以变成哑巴去跟人家呃来往相处的时候，他有些时候啊有一定的这个困难啊，他呃就难以这样家呃明白了解他们。然后另一个呢，那就是讲到孤独啊，孤独的人呢，那可以说就是说在人很多的当然，但是他还是孤独啊，他是寂寞的。 他就可能是他内向，可能是别人不愿意跟他呃来往，所以他变成呢是比较孤孤单单的。这种人在内心的世界里面呢，呃，可以这样讲，他就是呃非常的内向，也当然认识的人不多，所以困难问题啊，也不是很多人帮助。 也没有人太关注着他们，因为他们活在自己的一个世界里啊。接下来呢，就想困苦的人，困苦的人就是呃，常常会面对一些的呃困境啦，啊苦难呐啊，所以这对生活来说是压力非常的大啊，问题很多。穷乏啊，就是呃穷人缺乏这个很明显的。 就是在物质上啊、经济上、财富上，他们的不足啊在当中，所以这几种呢，我们把它归类为算是啊，算是啊比较弱了哈，就是叫做叫弱势一点的人。那但是另另一呃性质呢，他就讲到这个。 啊，深渊，啊，深渊就是可能他面对的，就是呃，他的状况面对的就是一种，呃，有冤屈啦，有不公正的事啦，被被人家欺负啦，被人家伤害等等，啊，有冤屈在身，啊，憋在心中，啊，另一种呢，就是判断，判断是讲对错是非的事情。 接下来就是变区，就是上诉啦，纠正啦、改变啊，所以这又是另外一种的性质啊。所以按刚才所说的，哑巴、孤独、困苦啊、穷乏的人，他们整体来说呢，比较上就是偏向的，就是比较是弱势的一个群体。 比较偏向这样的一个弱势群体，这些弱势的群体呢，很多时候呢，可以说他们是比较缺乏资源的，啊，当他们面对他们各方面的需要的时候，他们是缺乏资源，比如说可能呃呃比较缺乏的是知识，缺乏能力，缺乏人脉，缺乏经济的支持，啊，所以他们是属于比较弱势的。 相反的来说呢，当然就是优势的一种人了。那这些优势的人呢，呃，他们可能是在呃面对困难问题的时候，他们是优势嘛，哦，所以他们就比较有这个资源哦。所以嗯，他可以哦，他面对一些的需要，他可以自己帮助自己，他可以解决他的问题，他甚至是呃。 面对一些困难问题，他可能还可以用钱讨好别人呢，啊，来开路啊，算是贿赂别人也可能的。然后，假如呃在知识上他又懂得怎么样去呃分辨，在人脉上呢啊他有人脉，所以找一些关系的人啊就可以为他来做开路。然后他假如有困难问题，他又懂得如何的来去。 呃，处理回应，所以呃，在当中呢，可以说我们重点就在于弱势的群体，啊，优势的群体他自己能够处理他的事情，弱势的群体他整体是没有这个资源，所以这个经文呢，我们之前也有读过的，他这个人的名字就是利木易勒。 啊，这个名字是一个君王名字。君王名字的意思就是属于神的人，所以他的母亲呢，啊，有这个真言，就是要他的这个属于神的人的这个君王呢，能够为这弱势来做什么？第八节说，为弱势来开口啊，因为他们都是弱势群体。 他们如果没有得到呃别人的帮助，他们原本是弱势，又面对困难问题，他更什么更显得弱势，所以他一定需要有人帮助他们啊。八节跟九节就强调做什么呢？就是你为这弱势的人什么开口。第九节也是为这弱势的人什么。 开口，所以那就是要去思想的，就是作为一个基督徒的我们。那我们今天呢？啊，如果你看到一些的不公正的事情、不对的事情、委屈的事情、欺压人的事情、不合乎圣经教导的事情，你会在当中来去。 为这事情而伸冤，公义的判断来编曲吗？那你周围有这些弱势的人，他们有需要的时候，你在当中呢，会是闭口不言、少管闲事、不闻不问，还是你会开口为着他们？ 伸张正义，扶持弱者吗？这是神对你说的话，我们一起祷告。天父上帝啊，让我们清楚知道，今天我们属于你，你在我们的生命当中呢，是要作为一个伸张正义的人。 因为神就是公义的神，所以在我们的这个环境里，多少我们都可能面对一些冤屈的事、不公正的事、弱势的群体，他们没有资源，他们面对困难问题的时候，真的是需要有人为着他们开口伸张正义。 扶持，为他们来争取，我们祈求主帮助着我们，让我们深信呢，我们也可以作为他们的一个的伸张正义的出口。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 给予我鼓励，为我祷告。如果还没有订阅，请订阅哦，点个铃铛，然后呃就呃能够通知你。当然也请你转发，让别人也能够来去呃得到福音的好处，爱心支持啊。当然也请你，呃，你听了看了。 相信你有一些的心得感动，那你写一下啊，对你来说也是一种反省，也是一种帮助，也对我来说是你的参与和鼓励。